errealitate virtuala denon otan dagoen gaia da, baina askok jakingo duzuen bezala, oraindik ez dakigu oso ziur ze etorkizun izango duen. Eta horri pixka bat itzegin, itzegin alizateko, hemen ditugu gurekin, Patxi, denok ezagutzen duzuen youtuberra iPatch. Kaixo. Arratxa León, eta Iban, gamer hauntxiko editoretako bat, eta artikulo idazle sutxua, nola baita esateko, ez? Atxalde, <laughs> atxalde. atxalde, Patxi Atxalde. Bo, lehenik eta bain, probatu dezu errealitate virtuala, ze esperientzia auk dituzu Eh, nik esan berret, eh, elkarrezketa ontara, maien guru ontara etorri nahi zela, probatu gabe, beraz, <laughs> nik itzein gode pixkan, nik uste dudana izan daiteke errealitate virtuala, baina ez. Ni antzeko kasu gaten nago, eh? ez dut probatu, ez da, <laughs> ez da urrundik ikusi ere. <laughs> a ber, behintzat, eh, kanbotik ikusi da iritzi dezuen, nire kasuan bez, bai izan dut aukera probatzeko PlayStation VR, eta Oculusaren bertxio oztar bat. Ez dira bertxio berrienak, baina, bueno, ideia bat egiteko bai balio izan diate. Ez dakit ezagutzen dituzuen prezioak galdio agunak, nondik handi joazen. Ez baina, seguro ez dira oso merkeak, ez da? Bai. Ez dakit baina entzun duan anatik, garesti. PlayStation VR aterako da lare un euro ingurutan, eta Oculusa zazpira hundar hori mar, eta HTC Vive dela estimen bertxioa bederatzen hundar hori, uste dut geratzen dela bidalketa eta guzti. Buah! Galesti, beraz. Oso <laughs> garestia. Oso, oso ustez hori izan daiteke arazo nagusienetako bat, ez? Ez dute, ela prezio bat, ba, merkatuan azkar sartzea albidetuko dietena, zuek ze uste duzu horri Bueno, ba, nik uste dute teknologia hau da, e, apurtxo bat e, aurreratu egi dago, ezta. Ba, behar bada hemendik eta ba, teknologia hau edo merketuago, bai, egongo denean igual interesgarri joneteke baina egun, zer ikusten dute zerbait e, masibo izatean, ezta. Ze, azken batean e, teknologia bat demokratizatzea, ezta, e, oso importantea da bere arrakastarako. eta ez izatea zoelik, pues, aberatzen kontua. Bai, nik uste dut, e, agian azkarregi joan izan dugula eta azkarregi sartu direla merkatuan. Hala ere ni uste gaur egun desberintasun bat dagola eta demokratizazio hori behar den arren. Ni uste e, youtuberren fenomeno guzti horrek ere ingo duela nola bait e, ikusgarriago izatea, ez? Hau garesti izan, e, youtuber askok, ba, bueno, aukera dakate doainik e, lortzeko, edo, bueno, bere lanagatik lortzeko. Eta horrek igual beste, bueno, eragina eduki dezakela demokratizazio horren aldera, nik uste bintzat. Hori ez da, bater demokratikoa. <laughs> ez, ez, baina ikusgarritasun hori lortzera eta, bueno, pixkat, eh, Bai, egongo Ikus... jendea YouTubeen ikusi duelako bakarrik, ja, ba, pentsatuko duena erosi edo ez erosi, nahiz eta hasiera batean prezioak atzerantz bota, ez? Agian bultzada extra hori erabilgarri izan daitekeela jende gehiago erosteko. Edo gustez kontrakoa da, esateko produktu hau nik ez den osea ez da nik espero detana. Uh -huh. ere ez daiteke nikuste. Ondik, demostratu berduela, eh, ez dela bitxikeria bat. Bai, zerbait edo geratzeko, ze atorri dela, ez dela moda pasajero bietako bat, ez da, ze, hau gainera bideojoko mundu edo askotan ikusi dugu, ba, mugimenduarekin kontratzen dina ginteak, e, e, iru dimentsiozko zea, ez e, ematen zuela etorri zirela geratzeko, eta azkenen ikusi dugu, pues ez dela holan, edo behintzat ez espero zen moduan, orduan, Nik uste dut, e, honi gainera gitu behar dugu, e, benetan, benetan garestia dela eta eta horrendikan pues, gauza asko ditura demostratzeko. Mm Leno, orain bertan egin duzu bezu eh, mugimenduen kontrola, eta nik uste dut guiak oso ondo egin zuela hori. Sortu zuen mugimendu kontrolarako fenomeno bat, eh, eskaintzen produktu merke bat, eta familia osoaren zat errex erabiltzekoa. Eta nik uste dut, errealitate virtualak hortan egin duela katxa, ez? Eh, argi dago Oculus eta HTC Vive, Playstationa ez da inbeste, oso oso produktu onak direla, eta oso bere izben ona dutela, teknikoki oso onak direla, baina hori agian hobeto izango litzateke apur bat txarragoak izatea, ba, merketzearen alde, ez? Agian oso produktu luxuzkoa sortu dutela azkenean nahi gabe edo nahi ez dakit. Ah, Nintendo zera ipatu duzunez, ez da, pues, atari, e, eh, dakizunez, e, Nintendo, bueno, lako saiak bat egin zuela espaldi, ez da, virtual boy delako <laughs> bai. horrekin, ez da. Eta, bueno, e, pues, bueno, izan zen sekulako porrota, zea guztietan, ez da. Eta egin zen, azteritatako bat izan zen, hori, ez jendeari izolera gustatzen, e, jokatzea ezta? Eta naiz eta multi jokalari aukerak eman eta naiz eta zer azken batean e, nik uste dut jende asko uste duela edo jende askorentzat hori izango dela atzera eta egiteko arrazoietako bat. Ba, nik uste dut justo kontrako izango dela benetan, eh? nik jokuen, inguruan iritzi bat ematerik eh, jokoen inguruan. Jokoen inguruan, ez ez joku estilo eskainiko ditu, ez? Berak esan duen bezala isolatuta edo... E, nik uste, e, benetan arrakazta dukiko dula, multijokalariak sortzen dien puntutik aurrera. Oda, nik beti imaginatzen, eta lagun askoekin komentatu dugu, eta izan ditzakela izu arriskoa, imaginatu jolastea e, eh, MMO, MMO batean, e, zure lagun guztiekin, eta e, realitate virtualean sartuta, eta benetan beste, oza, MMO hien esperientzia beste pauso bat aurrera goera matea, eta benetan RPG puntu hori pertsona lago sentitza, ez nik uste, mhm. puntu horretan, bai itzegin izango dugula benetan... E, joku sozialak lehen pertsonan bizitzeari bai, ez? Bai, benetan Bikat. sozializatzea jokoen erabilea. Ba, interesantea dela ezin nukatu, ez? Bai. Ba, eta adibidez, e, eh, hildo honetatik jarraituz, Sonic ah, berazken azken konferentzian erakutsi zituen joku gehienak ziren e, salako jokuak edo egongelako jokoak, ez? Ba, etxean kasko bat eukitzeko eta inguruan ere jokalariak eukializateko, ez? Da, erakutsi zuten jokua da, e, realitate virtuala pertsona bakarrak egukitzea eta bera dela alien bat, eta beste guztien helburua dela alien horrekin eh, bukatzea ba, lurra konkistatu aurretik, ez? Agian ez da bakarrik aztertu behar VR, VR erekin jolasteko baiz eta baita ere VR eta kanpoko jendearekin. Ez da guztan duzu, alako adibideren bat? Agian Keep Talking and Nobody Explodes ikusi duzu, Bai, adibidez, hoi igual joko berez VR-an ez luke funtzionatuko, baina, bueno, kontzeptu bezala nik uste benetan interesgarria dela, ez? Kiptokin and Nobody Explodes, orla, azkar azkar esplikatzeko da bomba bat daukagun joko bat, eta jokalarietako batek bomba ikusten du, eta beste batek ikusi gabe dauk, baina dauka manuala nola desaktibatu orduan. Bomba daukanak deskribatu bar dio, zer ikusten duen bomban, besteak argibideak emateko nola jokatu, ez? Eta hori, errealitate virtualarekin jolas daiteke, momentu honetan, eta hori, zuk bomba ikusten duzu, baina manuala ez, eta berrezu norbaiten laguntza, ba, desaktibatu alizateko. Horrelako joku asimetrikoak izan daitezke bideetako bat. Ba, ez bueno, e, zera gogoratzen dute aspaldi edo atera zela hori Gameboyekin jokatzeko eta mm, Gamecubearekin, eta horako antzeko mhm. zera esperientziak edo, ez da, ez da gauza bera, ez <laughs> bai, e, ba, zegoen, Pac-Man bat gogoratzen dute, ez Oso, oso, oso, ez dakit jokatu zuen, Pac-Man VS. Ez, ez, pues, e, <laughs> bat zen pac eta besteak eta mamuak eta, eta, karo, e, Pac-Man zenak e, ikusten zuela pantalla txoan, ez da, pues, e, bueno, bakoitzako en eh, mamutxo bakoitzak berezera, eta orduan e, gauza da, bakoitzak zuela bere egin boia, eta pues, altzeko zerbait edo interesantea, eta horrek egesan eh, funtzionatu zuen, ez? Karo, e, zer punturaino, ez da? Zer punturaino izan daiteke zeak askoaren barruan sartuta ba, egotarena. Bai, azken finan zer punturaino egin esploratzen VR-a, eta ez ja jokoak nola egin e, multijokalari hobeak, ez? Azkenean, mhm igual VR-a puntu batera bai dala aitzakia bat, ez? E, gauza berriak esploratzeko. Bai, nik uste eskainiko duen abantaila hundi izango dela generoak berriz tasmatu beharko direla. Ez duela balio arte horrein arte da jua, eta venga, kaskorako jarri eta listo. E, eskatuko du gauzak berriro diseinatzea, kontrol guztiak berriz talantzan jartzea eta dena, dena berriro diseinatzea zerotik. Eta hori da uste eh, daukan gauzarik interesgarriena ez, etorkiztunela begira. Eta horrein, etorkizuna aipatzen dugula, galdera oso argia da. Zer etorkizun dauka UR-ak zuen ustez? Epe eh, laburra, epe ertaina, epe luzea? horrein dik ez, bai, bai gero ez? <laughs> Epe laburrera, ontsa bertan nik ez dut ikusten. Eh, esan duen bezala, prezioak eh, oso garesti dira guen ere. Eta bidea dagoen horren, gaur egun ikusgarritasuna lortzeko prezio prezio aldua izan arren, epe laburrera nik ez diot arrakastan dirik ikusten kontsumitzaile arrunten den. Hala ere, epe dira prezioa jetxita eta benetan joko esperientziatik arata godoa zen jokoak sortzen hasten direnean, orduan bainitzen gena ikuste VR sendo batez, ez? Gelditzeko etorri den VR batez. Kuste dut, eh, gehatuko da gure harten eh, zerbait berri eskaintzeko gaideen denean. Osea, mhm. benetan, e, zuk esan duzuna, ez da, egokitzaren eta da, e, eh, egokitzean pentsatzen dugun bitarten ikuste dut e, ez duela aurrera ingo, ez da, benetan demostratu beharko du, e, ez, oain arte hau ezin zan egin, eta soilik, e, oain arte egin duguna, baino beste mundu batean, ez da, baizik eta begira, e, genero berriak, ez ez zer berriak, ez zer. eta orduan ikuste dut, e, jendeak edo ikustean, e, benetan zerbait berri egiteko eta jokatzeko eta gai garela, Eta da horretan izan dezake. Eta hor, erronkarik handiena ez dago kontsumitzaileen gana, eta bideojokoak diseinatzen dituztenen gana, eta bideojokoen oh, enpresen gana, beraiekin barute benetan, e, ba, eseri eta guazen pentsatzea zer egin dezakegun, hau izateko bomba bat. Ze joku mota ikusten dituzue egokien, errealitate virtualean eskaintzeko? Nik uste dure gabe, lehenengo pertsonan dauden jokoa direla, azken fina, bueno, hori mhm. eh, lortu dezaketenak, ez? Adibidez, eh, nik beretan jolastuko nuke survival bat, e, eh, deizetan zeko bat, edo <laughs> lehenengo pertsonan eta VR-ekin, bon, uste esperientzia bat izan daitekela. Lehen aipatu eta hemen meioak, e, FPS-ak... ikusten den jokoak beldurrezkoak dira, eta nik beldurrezko jokokin beretan ezin detela oso gutxi jolastu dut eta oso ezkin pasatzen dut. Eta ikusten dut bide hori oso erraz hartu dela, ez? Eta esan beldurra sentiarazteko inmertsioa bezalakorik ez dago, eta erabiltzen ari dira horrelakoak. Beste adibide argi bat, orain e, autojokoak moldatuko dituztela, ba, lehen pertsonan jolasteko volantearekin edo kontrolezko mugimenduekin. Hori interesgarri erabiltzen zaizu eh, edo gimik bezala ikusten duzu eta saltzea derrigortzeko trampa bezala. Ez egia zen, e, eh, lehenengo pertsonatik at, Komplexua da. Osea, e, VR hori delako hori zain imaginatzea, ez bada, ez dakit, e, igual estrategia jogotan e, eh, jainkoa bat zarel, jainko bat zarel, edo lako roioren bat, edo ze hartzeko eta pertsoneak eta mugitzeko aukera duzun, edo egia zen, e, eh, kostatzen zait imaginatzea, oain arte patu ditugunak, ez da, oietik kanpo dagoen zerbait. Bai, adibidez, e, Uncharted bat, VR batean, Uf, komplexoa, <laughs> da. Guztita osna go, ez da hartu besteri gabe, eta jarri zu goidik ikusten, eta jokoa hoi da Baina, oida, oida baita erronka ez, da, uf hori nola baita gainditzea, eta esatea, babitu, uf horren aurrean guk proposatzen dugu hau. Eta, eta dut dezu, hori, esan dezakena? Hau da, nire proposamena eta horrek aurrera egingo duenik? Mm, nik, bat esan behar banu, eh, balbe, esango nuke. <laughs> Noski baina bakigu... PC Master Bai. <laughs> baina bakigu balbek azken aldian ite ditugun jokoak direla zero patatero. Jokoak ite ditu? Horrexatik. Horrexatik. Eh, Half Life eh, esperantza galtzen ez baldin badugu, jokoak ite ditu bendik. <laughs> Zuk, enpresaren bat, edo talderen bat, okurritzen zaizu

Bikaina litzak, eh? Poko la botata eta... Egun experimentatzen da bil, ez da? Eh, telefonoekin bai, eta... Bai, Pokemon mobi da horrekin, ez da? Bai, Pokemon go. horrek ere... Bai. Eh. Horrek ere, mai inguru bateako ematen du. Aterazuten trailer bat oso oso epikoa eta gero, azken iru segundotan zen benetako gameplaya eta... <laughs> Ui, ze tragedia zen hori, eh? Igual, benetako etorkizuna dago zera, eh, errealitate aumentatuaren zea horrekin eta VR-aren arteko naztura baten, ez da? Bai, izan daiteke, errealitate zabaldua, ez? Deitzen zaiona... Hori bai. Hori horrek ez du esan nahi beste errealitatea batean sartzen geranik, esan nahi du inguruan dugun errealitatean elementuak agartuko direla, ez? Eta adibide argiena Microsoften HoloLens edo zedoiek, erakutsi dituzten feria batean eh, agertzeko etxetik agertzeko Skypeko deiak eta ez dakit erabilera izan dezaken hortik aurrera, baina bueno. Ideia politu bat izan daiteke, hori Pokemon Go-ren hildotik jarraituta. Hmm. Ba, horrela utziko dugu, baina bukatzeko eskatu nahi izot bakoitzari esaldi bat, VR-aren etorkizunari buruz. Nola, esango zenukete labur-labur, zer daukagun hemen dikutsira. Patxi? <laughs> Uf! VR-a etorkizuna izan daiteke. Izan daiteke. Momentuz ez da, baino izan daiteke. VR e, e, etorkizuna izango da, zerbait berri eta e, demokratizazio horrekin edo e, lan egiten jarritzen duen einean. Bestela, ez da izango. Ba, hemen baditu iritzi argiak, eta horrengo zorrola utziko dugu zuek, zuen iritzire bat aldi eh? Argi dago jekin eta idatzi iruzki bat dago YouTubeen ikusten ari baldin bazterat, eh? Balakoren bat. Eta hemen utziko dugu orain eta beraz, urrengo programa artea gortuko ditugu gure ikusentzuleak. Ondo da. Ba, mila esker, hemen batik, eta berrikasko. Mila esker, zutik.